армысыздар ардақты ағайын қайырлы күн қадірлі телекөрермендер эфирде сырласайық бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен күнсұлу тұрғынбекқызы сонымен бүгін күн бейсенбі бейсенбі күн сіздерге қолға алған әрбір істеріңізге сәттілік серік болсын дейміз алланың панасында болыңыздар ал біздің бүгінгі қозғайтын негізгі тақырыбымыз бала тәрбиесі хақында ата анаға бала неткен тәтті сол ғой біздің қызығымыз бағымыз өлдері тайтай басқан сәттері солар үшін шырылдайды жанымыз Я иә, балаларымызды тұмсықтыға шоқтырмай қанаттыға қақтырмай өсіретініміз ақиқат ата ана үшін бала деген көз қуаныш бірақ кейде сол балаларымыздың есейгенде ержеткенде тілазар болып керісінше қатты сөйлеп жүректі ауыртып қоятын кездері де болып жатады сондықтан осындай жағдайға ұрынбау үшін не істеу керек осы мәселенің басын ашып қарап көрейік бүгінгі біздің ә, тақырыбымызға келіп отырған меймандар тақырыбымызды талқылауға келіп отырған меймандарымызбен таныстыруға рұқсат етіңіздер ол біздің ә, үнемі шақырып тұратын сүйікті мейманымыз ә, фарида қызы қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері стилист модельер және де гаухар жайлаубайқызы психолог маман қош келдіңіздер рахмет қалдарыңыз қалай шүкір жақсы көңіл күйлеріңіз жақсы ғой тамаша бәрекелді балаларыңыз ә, э, ата ана ретінде сіздердің разылықтарыңызға бөленіп жүр ме аллаға шүкір бәрекелді ата ана үшін бұл өмірдегі ең үлкен э, нәтиже дәреже ә, э, өзін құрметтеген баласының тәрбиесі шығар деп ойлаймын жалпы асылында иә жалпы жақсы ұл мен қызды жалпы қай жастан бастап ә, тәрбиелеу керек және де тәрбиеленген кезде қай жастан бастап еңбекке араластырып мынау өмірге бейімдеу осы қай жастан басталу керек осы хақында осы хақында айта кетейін қазақ баласын өте ерте тәрбиелеген яғни бірінші бесікке салған Үху. салғанда ол бала ә, анасының енді әрине емізгенде құшағында болады бірақ аз болса да дербес болады иә бала ә, жаңағы өзінің жалғыз жатқанын сезінеді бұл баланың дербестікке қарай тәрбиелеп бейімдей бастауы содан кейін ары қарай ә, баланы мысалы ә, омырау емізуі ол қазір өзінің омырауын иіп анасы емізеді енді осы кезде кейбір аналар жұмысты басты болып жаңағы баланы емізбей қалса ол ананың омырауын тартып ему еңбек иә иә соны сол сол құқығынан біз бірінші өзіміз айырып қоямыз біз жұмысқа шығамыз үйтеміз бүйтеміз дейміз де бутылкамен баланың аузына сала саламыз ол оп оңай жаңағы тамақтана салады сондықтан бала емізу бір жағы өте үлкен азықтық құлам, құрамы болған болса ананың мейірі болса оның онымен бірге баланы еңбекке тәрбиелеу солай ғой содан кейін ары қарай кетеміз баланы қазір енді жастар бірден памперс деп жатамыз ғой иә иә соны аламыз да баланы кигізе саламыз сол бала содан кейін бейберекет жаңағы отыра салады иә біз баламызды қайттық кішкене кезден баланы Э, тостық яғни оны тәртіпке үйреттік иә тосқан бала қанша қанша айынан бастап тоса бастадыңыз тіпті кішке өте кішкентай сол тола салды деп айтуға болады беске бөлейсіз бесте ол тап таза жатады содан кейінгі кезде оны өзің тосып отырсаң бала ә, жаңағы дәрет сындырғысы келгенде уже біледі жылайды жылай бастайды сонда сіз тосасыз ол еңбек ал енді сіз оны оңай жолмен памперсті кигізе салдыңыз ол ә, жаңағы ол еңбектенуді білмейді жаңағы қалаған кезінде сөйтеді жаңағы ә, жеңілдей салады ал енді баланың еңбек осының бәрі тәрбие шынын айту керек жаңағы ә, тәртіпке жаңағы ол ана болған адам кішкене оған қиналуы мүмкін бірақ оны үйретіп алсаңыз бала енді өзіңіздің балаңыз ғой ол да тәртіпке үйренеді жаңағы ол сізге белгі береді жылайды деген секілді баланың тілі жылау ғой содан айтады сізге жылап қуантады да жылап иә жылап иә. қуантады да жылап өзінің ойын иә. айта біледі иә, бала кездегі содан кейін ары қарай кеттік ары қарай емізгеннен кейін біз баланы жаңағы еңбектету керек баланы қазір бала еңбектесе дұрыс болмай қалады деп еңбектетпей қояды баланың еңбектеуінің өзі үлкен еңбек бала еңбектеп жүріп өзінің керекті нәрсесін ала алады өзі дербес жаңағы не қылады біз баланы еңбектетпейміз да арбаға сала саламыз <laughs> содан кейін баланың өзінің табиғи жаңағы өзі алланың берген бір жаңағы құқықтарын бәрін біз тартып алып жатамыз жаңағы бала еңбектемейді еңбектемегеннен кейін дайын арбада отырғаннан кейін ол жаңағы арбаның дөңгелегінің көйлегімен былай былай жүре салады соның бәрі еңбекке тәрбиелеу содан кейін содан кейін ары қарай енді мына омыраудан баланы айырғаннан кейін бала тамақ жеу керек қой бала тамақ жегенде соскісін өзіне сүтін әдемілеп құйып беріп өзіне ұстатып қою керек өзі кәдімгідей ұстап отырып ішу керек иә оны жаңағы сіз берсеңіз ол тағы да сора салады тағы иә. еңбектенбейді ары қарай кеттік енді енді тамақты жаңағы шынымен беретін кезде қасығын өзіне беріп қойыңыз ол бір рет төгеді екінші рет төгеді үшінші рет уже әдемілеп жеп алатын болады біз қазір қайтеміз анау үш жасқа бес жасқа келген баланың аузына қасықпен сап жататын аналар бар сонда ол бала қалай еңбек істейді <laughs> өте дұрыс айтасыз содан кейін ары қарай тағы да кетеміз жаңағы тамақты өз аузымен жеді өз қолымен жеді содан кейін ә, жүре бастайды бала жүре бастағанда жұмсай бастайсыз ананы алып кел мынаны беріп кел мынаны ана жерге қойып кел бала уже өзінің адам екенін есейгенін сезініп кішкентай нәрсе болса да апарады әкеледі сөзіңізге кішкентай ғана қосымша ретінде кейде біздер аналар ә, қазір ғана еденді жуып едім шашып тастайды оны өзім апарып қоя салайын деген сияқты сондай баланың өзінің бір құқықтарына шектеу қойып жатады иә адам, сенімсіздік адамды соны сенімді кішкене кезінен бере беру керек мысалы мына мына шыныны ана жерге апарып қой ананы әкеле салшы мынаны бере салшы мынаны апаңа апарып бер мынаны әкеңе алып бер ананы әкеп бер сөйтіп үйдегі жұмыстың біз бұдан әрі жалғастыратын боламыз өте иә. тамаша айтып жатырсыз өйткені қазіргі кезде жас келіндер ана болуға дайындалып жатқан келіндердің құлағына алтын сырға болсын деп өзіңіз де сөзге араласа отырсаңыз жалпы бала тәрбиесі қанша жастан басталуы керек рахмет бүгін сіздер э, өте өзекті тақырыпты қозғап шақырып отырғаныңызға рахмет енді сіздердің э, бүгін баламды жалқаулықтан қалай арылтамын деген біз э, психологияда әрбір ә, э, ата ананың келген сұрағын ә, запрос деп қарастырамыз яғни сіздің ә, баламды вот балам жалқау енді бұл мен не істей аламын деп келген ата ананың запросын егер осы ә, сұрақпен маған ата ана келсе мен бұны тар мағынасында түсінер едім мен баламды қалай өзіме удобно яғни менің а, тілімді алатын ә, және қарсыласпайтын что менің күшім энергиям көп кетпейтін иә. тез тез ә, сол менің айтқаныммен жүре салса иә. деген сияқты түсінемін тар мағынасында ал кең мағынасында алсақ ұм, мен баламмен қалай дұрыс қарым қатынас құра аламын деген сияқты кең мағынасында түсінетін едім осылай осы сұрақпен келген ата ананың запросын енді бұл жерде ә, осы запросты талқылайтын болсақ ары қарай э, сізге баланың тіл алғаштығы, алғыштығы не үшін қажет деген сұраққа әрбір ата ана өзіне жауап беру керек мысалы сізге балаңыздың жәндегі жалқауланбай сіздің айтқаныңызды қайталатпай ә, алуы сізге не береді вот қандай сезім береді барлық ә, запростың артында бір сезімді дефицитті жауып отырады психикада иә. атана. енді соны анықтау керек бірінші иә может мен шаршап жүрмін иә менің қайталап айта беруге менің энергиям жоқ ресурсым жоқ күшім жоқ деу мүмкін бір атана. бір атана, ана мысалы менің жәндегі не ә, жүйкем шыдамайды или болмаса маған және удобный ә, бала қажет деген әртүрлі запростар болуы мүмкін э, жауаптар енді бұл жерде алып қарайық мен өзім маман ретінде яғни өзім де көпбалалы ананың бірімін сол себепті екі жақтан қарасам ә, әрине ата ана ретінде бізге жәндегі тіл алғыш ресурсымыз аз кететін ата ана ретінде конечно біз екінші баланы таңдаймыз жәндегі ә, тіл алғыш, тіл алғыш екінші баланы алатын болсақ жаңдегі тіл алуда қиыншылығы бар яғни оған бір какой то подход керек и ол қиыншылық туғызады өзінің айтқанынан қайтпайтын және қайсар бала болуы мүмкін да маман ретінде мен мысалы сол бірінші баланы таңдайтын едім ол таңдағаным біз баланы бізде біздің ішкі тірегіміз бар әрбір адам мысалы ә, қандай дауыл тұрса да қандай ә, өмірінде қандай қиыншылықтар болса да өзінің ә, бізде опора деп айтамыз ішкі тірек ол иә. бала күннен қалыптасады ол сіз 18-ге келдіңіз ішкі тірегіңіз өзіңіздің қалыптасады деген нәрсе жоқ соны біз ұмытпасақ яғни сол ішкі тіректі біз қазір осы баладан талап етіп жатқанда яғни біздің айтқан тілімізді алуын талап етіп жатқанда біз қандай кемшілік жіберіп жатырмыз қандай қателік жіберіп э, жатырмыз деп яғни егер сіздің балаңыз ә, қайтпас қайсар болса оның сізге тіл алғандығы қаншалықты тиімді сол жағын кішкене ойланса ата аналар ә, э, әрине баланы бей берекет жіберіп еркіндікке қою деген сөз емес бұл яғни ә, еркін баланы өсіру өте қиын өйткені біздің қазір ә, қоғам Э, заманымыз дейміз ба қоғамымыз дейміз ба э, бізде э, еркін балаға қазір өсіруге қиындық өте көп туғызады бұл жердегі басты нәрсе ата ананың түсінетін Э, егер біз балалардың еркін өсуіне тоқтау салатын болсақ жалпы еркін өсіру деген тақырыптың аясына көп нәрсе сыяды еркіндікке кейбіреулері ананы істеме мынаны істеме деген сияқты иә, иә ал бірақ біздің қазекем деген қалай тәрбиелеген баласын еркіндікте тәрбиелеген далада тәрбиелеген иә дұрыс айтасыз желдің өтінде тәрбиелеген дұрыс қарлы боранға дауылға суыққа жаңбырға шыдамды төзімді еткен егер біз баланы еркін тәрбиелемейтін болсақ біз ә, сұрақты дұрыс ә, бәлкім жа, жауап бермесек өйткені біз қазір аузымыздан шыққан сөздің отыз рулы елге тарайтыны ақиқат қазір біздің аузымыздан жөнді сөздің шығуы ақиқат еркін қазақ баласын еркін тәрбиелемейтін болса онда бас көтерер азаматтар иә, дүниеге келуі иә. екіталай қазақ қазақтың басын қосатын алталаштың басын алаламайтын балалардың дүниеге келуі екітай болады екіталай болады сондықтан бұл сұраққа өте шетін мәселе оған өте иә, жаңағы абайлап сол қазір мен айтайын еркіндік деген мәселе баланың жаңағы өсу барысындағы өзінің бір талап ететін жаңағы өте кішкене кезде айтып жатырмын мысалы мен иә, иә. балаларымды еске түсіріп жаңағы айтып жатырмын да мысалы мен өзімнің баламды Э, жаңағы сүйрейтін арба э, жаңағы үш үш дөңгелекті болып еді ғой сол сүйрейтін арбаны беріп едім балам оны ұнатпады сразу оны көтеріп лақтырып лақтырып жіберді содан кейін мен оны бермейтін болдым баланың өзінің еркін өзі қаламады оны қаламады бала өзің қалаған э, жаңағы өзі жүрем деді жан жүрді жан қалауымен еркін өз таңдауы еңбектеді жүрді біз енді ол сондықтан ол бала қаламаған нәрсені зорлап жаңағы отырғызып қойып соны не болса да жаңағы э, сонда отырасың десе ол бала өзінің еркіндігін э, жаңағы мұқала басталғанын біле бастады бала сондай сондай ұсақ нәрседен ақырын ақырын өзінің э, жаңағы еркіндігінен ақырындап ақырындап басыла бастайды бала кезден қазақ айтады ғой баланы беттен қақпа деп беттен беттен қақпайды қазақ енді асып бара жатса жаңағы қате істеп бара жатса онда айтады бірақ жаңағы әрбір қимылын күнде күнде бетінен қақса ол бала жаңағы басылып қалады басылып қалатын баладан не жаңағы ертең шығады Сонықтан сондықтан ол жаңа сіздің айтып отырған сөзіңіздің еркіндік деген ғылыми тақырып шығар бірақ қазақша айтқанда баланы бетінен албаты қақпайды иә, иә. әрине ол жоқ осы сөзбен соған яғни ол еркіндік керек ол еркіндік балада мысалы өзі қателігін түсініп жәндегі және сіз баланың және арба керек емес яғни осы таңдауы яғни соны сыйлау мысалы егер бала қателессе мысалы дұрыс жинамаса дегендей сол кезде балада жәндегі критический мышление дейміз сондай критический мышление уже кішкентай кезден қалыптасады қалыптасады иә ол не нәрсеге апарып соғуы ол ол ең ә, біздің өмір сүруімізге ә, дұрыс өмір сүруімізге жақсы өмір сүруімізге ә, кез келген және стресстік ситуацияларда бізге ең күшті көмектесетін біздің осы критический мышлениеміз яғни ол қазақша айтқан кезде былай ғой яғни сабақ аламыз біз және бір қателік жасасақ сабақ аламыз егер оны сіздің ата анаңыз мысалы сіздің өзіңіздің ойыңыз жоқ болса яғни сізге ә, мен бала болсам менің ата анам жаңағы ә, саған қа, ә, мысалы қазақ тілі әдебиеті мұғалімі бола сал қызым айлығың жақсы болады деп ал мен ішімде мысалы басқа информатик болғым келіп тұр или болмаса жаңағы биші болғым келіп тұр сол сияқты өзінің айтса мысалы мен ата анамның айтқанымен жарайды деп боламын ә, қазақ тілі әдебиетін бірақтан кейін ә, жәндегі менде уже мен зависать етемін біреудің және айтқанымен ғана кішкене жүрек ол кішкентай кезден басталады сол себепті балаға өз таңдауын уважать етіп жәндегі арбаға отырмаймын десе жарайды балам отырма егер отырмаған кезде мысалы қателіктің арт жағында себеп салдары болса уже балада критический мышление мышление кішкентай кезінен қалыптасады яғни мен өзім таңдадым ғой мен өзім отырмадым мен өзім тастадым жәндегі арбаны енді э, мысалы жаяу баруға тура келеді ананшама километр жерге яғни бала өзінің ішінде сондай э, диалог болады и бала соған кішкентай кезінен бастап критический мышление яғни ол жаңағы біз айтқан ішкі тірек опораны өсіруге жайлап алып келе бәрекелді бізге тағы да мінекей ватсап желісіне сұрақтар келіп отыр екен сәлеметсіңдер ма күнсұлу шаяхметова менің сұрағым <laughs> рахмет ә, қызым жиырма екіде менің айтқанымды мүлдем тыңдамайды не істесем болады қалай тыңдатсам болады ақтау қаласынан бағила жұмағазиева дейді жалпы баланың тәрбиесі жалпы 22 жасында неге тыңдамайсың дегеннен емес құрсақтан басталса керек мен қызылша ахметова ретінде осылай жауап берер едім сіздер не дейсіздер мен ары қарай сөзімді жалғастырсам иә, иә? сөйте қойыңыз эфирде енді бізді енді қазақ отбасының өкілі ретінде шақырып отырсыз қазақ тәрбиесі иә. қалай екен дегенді иә. айтайын деп отырмын менің айтайын дегенім ал енді біз баламызды Э, кішкентай кезінен тіл жаңағы шықпаса да баламен сөйлесу керек баламен сөйлесіп жаңағы мынаны жей ғой айта ғой э, не айтасың балаңа соның бәрін айтып ертек болса ертегіңді айта бер баланы э, енді аллаға шүкір менің үлкен баламның тілі сегіз айда сіз деп шығып кетті кәдімгі сөйлем сөйлеп сегіз айлығында екінші балам бір жас екі айлығында кәдімгі сіз деп кәдімгі үлкен адам секілді баланың тілі үлкен адам тілі деп болмайды ғой кәдімгі адами қатынас сіз отбасында отағасына сіз деп құрмет деп иә одан кейін баламен сөйлескеннен кейін сонда бала сіз деп енді кішкентай әңгіме болсын айтайын бір күні жолдасым екеуміз сегіз айлық баламыз тоңғаш, тұңғыш баламыз еркебұланды есіктің алдында отырғанбыз содан бір танысымыз келе жатты әлия деп содан жолдасымыз екеуміз ақылды өзіміз сөйлесіп отырдық та әлияға қазір отыр деп айтайықшы деп тура жанымызға келгенде әлия апай отырыңыз демесі бар ма сегіз айлық бала <laughs> бала ма кім деп деген қорқып кетті ол сегіз айда сегіз айда біз екеуміздің сөзімізді бізден бұрын қайталап жатыр отырыңыз деп сонда баланы ә, жаңағы әңгімелесіп баламен жаңағы 22 жастағы бала не үшін 22 жаста тіл алмайды дегенге мен жауапты ерте бастан айтайын деп отырмын баламен сөйлесу керек баламен сырласу керек кәдімгідей баланың нені қалайды нені қаламайды ә, неге э, жақсы көреді нені жақсы көрмейді балаңызбен кәдімгі сөйлесуіңіз керек ол кішкентайынан басталу керек сіз э, әптән э, жаңағы тілазар болған кезде барып э, жаңағы оны басқалардан көмек сұрағаннан көрі енді ол ата ана мен, мені кешірсін ол ерте бастан бастау керек еді ал енді ерте бастан бастағанның ең үлкен бір нәрсесі баланы еңбекке еңбекке тәрбиеледі деген сөз баланың ішкі дербестігін арттырасыз ішкі дербестік бала өзін адам ретінде тұлға ретінде сезіне бастағаннан кейін жан жағын бәрін жақсы көреді сіз оның өзің адами қасиетін тартып алып аузына тамақ жегізіңіз балаңызды жаңағы уақытыңызды ысырап болмасын деп апарып телефонды қойып смартфонды жаңағы ютубтен жаңағы мультфильмді қоя салдыңыз бала жыламасын деп соның бәрін істей берсеңіз балаңыздың өзің табиғаттың алланың берген қасиеттерін бәрін сыртқа шығара алмайды содан кейін ол бала қыста болып өседі жаңағы бәр нәрсеге көңілі толмайды өйткені ол өзің қолынан ештеңке жаңағы істей алмай жатыр сөйтіп сөйтіп бала жаңағы өзі еңбек етпегендіктен одан кейін оны апардыңыз боксқа бересіз спортқа бересіз малтаға бересіз биге бересіз анаған бересіз мынаған бересіз тек қана үпілеп бүйтіп жаңағы қолыңызда не қыласыз бірақ ішкі рухын көтермедіңіз ол бала содан қайсына барса да ол бала өзін таппай қалады содан кейін балада әңгіме басталады әңгіме өзінің орнын адами қасиетін дұрыс таба алмағаннан кейін оған өзінің анасы да оған ә, жаңағы басқа адам болып көрінеді ә, жаңағы оған дұрыс тәрбие бермеген оның жүрегі алыстай бастайды бар нәрседен сондықтан сіз балаңызды жақсы көріңіз жақсы көргенде аямаңыз деп атады ғой баланы жұмсаңыз <laughs> сөйлесіңіз онымен санасыңыз сонда бәрі жақсы болады қалай біз баламызды жақсы көреміз қалай біз оның ә, жеке тұлға ретінде тәрбиелейміз сол балаңыздан ешқандай мәселе шықпайды құдайға шүкір жақсы жалпы енді қалай болғанда да бағила ханымның ә, кәдімгідей ана ретінде жанайқайы ғой қалай дегенмен де біз маман ретінде ол кісіге ә, бүйту керек еді сөйту керек еді дегеннен гөрі дәл қазіргі жағдайда ол кісінің жағдайына еніп Ә, енді 22 жасқа толып болса да ә, сол қыз баласының анасына деген құрметін арттыру мақсатында қандай бір екі жаққа да тиімді ұсыныс пайда ақыл кеңес айта алар екенбіз маман ретінде жауап беріп көріңізші мен бұл жерде ә, ешкімді ә, критикаға иә, алмаймын иә әркімнің өз жағдайы мысалы әркімнің өзінің үйінде заңдылықтары бар сол заңдылықтарға сүйеніп тәрбие береді бұл жерде 22 жаста болса мен ойлайтын едім бізде 18-ге толсаң уже ары қарай өзің өміріңе өзің жауаптысың деп өсіреді ғой мысалы сіздің заманыңыздағы менің ата анамда енді 18-ге келген баланы қандай қателессе де өз қателігінен сабақ алатындай кішкене жауапкершіліктің тізгінін қызына берсе деген менде бір не деп айтам желание деген бір иә бір тілегім бар иә тілегім бар өйткені сенім артса ата ана бала ол иә бізде бір дегеннен тұрып жүріп кеткен жоқпыз қой тұрып жүргенше қанша рет құладық өмірде де дәл солай біз қалай э, қанша рет қателесеміз қателесеміз қателесеміз артынан бізде сол өзіміздің жолымызды тауып сол жолға түсіп кетеміз сол себепті ата аналар бірінші э, сенім білдіру керек деп ойлаймын біз сенім білдіре алмаймыз жауапкершіліктің тізгінін әрқашанда өзімізге қалай лақтыра береміз и беруге уақыт келді деп ойлаймын мен айтар едім иә. ол қыз баламен сөйлесу керек енді ә, кәдімгідей ақтарылып отыру керек кең отырып менен қай жерінде мен саған осындай қателік или артық не қылдым егер анасы жағы өзінің артық кеткен кемшілігі болса баламнан кешірім сұрадым деп қорқпау керек баласына мені кешірші жаным мен мүмкін жұмыста жүріп менің қателігім осылай осылай болып қателіктер өткіздім мені кешір сен де ертең ана боласың сенің де өміріңде әлі талай нәрселер болуы мүмкін кейде білмей қалуы мүмкін жастықпен кейде уақытың болмай қалуы мүмкін сондықтан ә, сен менің өткізген қателіктерімді кешірші деп шынайы кешірім сұрау керек шынайы риясыз иә ол жайдан жай ондай болмайды ғой көптеген ә, жағдайлар болады сонда ә, анасы болған адамдар мүмкін баласына уақытын бөле алмай қалды баласына ә, дер кезінде оның қажет кезінде ә, оған қарай алмай қалды Үм. бірақ енді оны уақытты артқа шегіндіре алмайсың ғой иә өте дұрыс өте дұрыс иә. иә сол кезде ә, шынайы түрде мен осылай осылай қателік өткіздім мені кешірші жаным иә фарида апай дұрыс айтып иә, жатыр сөйтіп баласынан иә. баласынан шын мәнінде кешірім сұрау керек деп ойлаймын енді осы жерде қосып иә. кетсем жәндегі бала ретінде балаға айтылатын мысалы <laughs> иә ата анамыз бізде ата анамыз барлық адамдар қателеседі может бұл қателік емес олар бізге барын берді уақытысында өздерінде болғанын болғаннан артығымен берді мүмкіншілігін енді мен жәндегі балалар балаларға айтатыным ә, олар я менің ата анам қатыгез болды мені ұрды соқты деп ата анасын ә, және кінәлап э, өмір бойы мен сондай травмированный баламын енді мен не істеймін деген сияқты э, нені қою керек қою керек емес содан арылу керек деп ойлаймын өйткені я олар барын берді бірақтан қазір сенің жасың жиырмадан асты қазір жауапкершілік сенде иә. действительно сен қазір қалай өмір сүргің келеді тура солай өмір сүре аласың Үм. ол жертва позициясында жүре берсең сен уже жүре бересің өмір бойы қазір жауапкершілік сенде и сол жауапкершілікті сезініп өз қалаған өміріңді сүруге сенің мүмкіндігің бар деп айтқым келеді жаңағы екі жақта сол yeah. Иә. әңгімелесу арқылы yeah. Иә. кімнен қалай өтті иә, кім, yeah, ата, э, ананы, екі жақта өзінің жауапкершілігін өзіне қарай тартып айтып сырласып деген э, секілді иә. кінәлап жүру э, баланың балаға да дұрыс емес позиция уже иә. одан да арылу қажет егер э, сізді кінәлағаны мен жаңа айтып отырмын ғой кінәлаған шын мәнінде шын мәнінде қате өткізгеніңізді түсінсеңіз онда сіз де балаңыздан кешірім сұраңыз егер балаңыз сізді түсінбей жүрсе ол да сізден кешірім сұрасын содан кейін екеулеріңіз ә, жақсылап енді бұдан кейін қалай істейміз деген мәселеге келу керек көбінде ә, бір бірін адам балаңды бауырыңа бассаң балаң қайда барады жалпы кешірілгендердің қатарынан болуды мақсат қылсақ кешірімді бола білуді де үйренгеніміз ләзім болады дұрыс айтасыз ватсап желісіне келген сұрағымыздың тағы да бір екеуімен таныстырып кетейін сәлеметсіз ба тақырыпты тыңдап отырмын психологпен жеке кеңескім келеді дейді психологтың нөмірін айтып жібересіз бе міндетті түрде сіз біздің байланыс номерларына хабарлассаңыз редакторларымыз міндетті түрде сізге байланыс номерді беретін э, болады мен және э, инстаграм желісінде бала психологиясы деген аккаунтта бүгінгі тақырып бойынша келісетініңізді келіспейтініңізді маған дайректке жазсаңыз мен міндетті түрде сіздерге өз жауабымды беремін мінекей ләббай дейміз иә <laughs> сәлематсыздар ма менің қызым қатты қызғаншақ інісіне ештеңе бергісі келмейді екеуін қалай тату тәтті болып жүрулеріне үйретсем болады деді тараз қаласынан ә, көрерменіміз ә, жалпы ә, тете өсіп келе жатқан балалар кейде бір бірімен төбелесіп тіпті апыл тапыл аяғын енді басып жатқан балаларда төбе екі үлкені төбелесіп жатса соның арасына қосылып кетіп төбелесуге әзір тұратын болады емес пе енді мысалға осы жайында не деп айтасыздар бұл жайында мен қуанатын жағдайлардың бірі осы тете или көп балалы бес бала болсын алты бала болсын жәндегі бір бірімен бұл семьяларда мен ойлаймын прям күшті атмосфера өйткені бұлар кішкентай күнінен бастап ә, место под солнцем деп айтады ғой өздерінің место под солнцем және конкурентоспособный болып өсіп келе жатыр өйткені өмірде когда то шығу, керек ата ананың және үйімізден жеке сепарация болып шыққан кезде біз 20 жасымызда егер жалғыз бала болса оған қиындау болады ал жәндегі тете өсіп келе жатқан или болмаса көп балалар иә, уже олар кішкентай кезінен конкурент яғни келісімге келу қалай ол қалай істегенде мен қалай істеуім керек деген сияқты нәрселерді уже олар кішкентай кезінен отработка жасап өсіп келе жатады яғни бұл өте қуан татын жағдай деймін и оған ата ананың ә, қатты ә, не қылып және дұрыс емес бұл неге ұрса береді деп қарамауын ә, тілеймін өйткені және ол норма абсолютно и ол ойнап жүріп өседі дейді ғой иә ол өте иә. жақсы нәрсе оны үйренген ә, дұрыс жақсы біз негізгі тақырыптан ауытқымайық енді баланың жақсы жаманы дегені жоқ қой yeah. Иә. ата қай баласы болса да қарға баласын аппағым кірпі баласын жұмсағым дейтін ақиқат иә иә енді мысалы өзімді айтты деп айыптамассыздар біздер енді 12 болдық үйде сон мамамызға кейде бала ұқсап бұртиып өкпелеп қайсымызды бұрын жақсы көресің деген кезде ә, э, бәріңді бірдей жақсы көремін деген сияқты сондай айтып отыратын еді сондықтан ата ана үшін баласының бәрі бірдей бәрі бірдей енді баланы жалпы ә, мына жұмсауға қай кезден тәрбиелеген дұрыс қалай тәрбиелеген дұрыс қазіргі таңда жасыратын емес бақуатты отбасылар да бар бақуатты отбасыларында міндетті түрде қызметшілер болып жататын ақиқат иә ә, асты да біреу пісіріп береді үйде де біреу жинап береді соның бәрін көріп өскен бала біреу көлікпен жаңағы ә, мектебіне алып барады өмір бойы солай болады деп ойлап қалуы мүмкін осындай отбасыларда біздің қазақ қоғамында бар екені ақиқат осындай отбасылардың ата аналарына не дейсіздер мен қазір кішкентай бір әңгіме айтып берейін ә, бір байдың баласы он екі жасқа келіпті он екі жасқа келгенге дейін шақайының бауына дейін басқа күтушілер жәңгі байлап береді екен шалбарын кигізіп береді екен тамағын жәңгі аузына салып береді екен содан бұл әкесі не істерін білмейді жәңгі балаға содан кейін алыс шетелде аустралияда бір досы бар екен соған айтады менің балам өте осылай даже жәңгі өз аяғында аяқ киімде кие алмайды деп сөйтеді онда маған жіберші бір айға деп маған бір айға жібер мен балаңды көрейін қандай дәрежеде екен деп сөйтеді енді өте жақын досы болғаннан кейін жаңағы досына қиып жаңағы өзі қанша жақсы көрсетеді сол досы болғандықтан сол баласын жібереді содан ә, жаңағы досы самолеттан баланы алып алады қабылдап алады сосын кейін жаңағы квартирасына әкеледі жалғыз өзін 12 жастағы баланы мынау сенің квартираң мына жерде жататын жерің мына холодильникте мына э, үш күнге жейтін тамақты қойып қойдым мен бір неделеден кейін келем э, үш күннен кейін магазинге барып өзің тамақтарыңды алып жейсің дейді жейсің содан кейін кетіп қалады жаңағы бала ата анасы алыста бір күн отырады жаңағы ештеңке ішкісі оның бәрі әкеп беру керек қой ешкім ештеңке әкеп бермейді қарын ашады ашуланады содан кейін ақырында екінші күні холодильникті аша бастайды содан холодильникте бар тамақты жейді қойшы әйтеуір үш күнде ол тамақты жеп болады содан ештеңке де жоқ иә ақшасын столдың үстіне қойып қойған мынаған жаңағы неден магазиннен барып аласың мына жерде қазан бар пісіріп жейсің деп бәрін көрсетеді мына мынандай істейсің деп жаңағы содан кейін жаңағы бала алдында оған көнбеген ғой бір күн ашып тұрады екі күн ашып тұрады дәл осы арадан сәл ғана үзе тұрайық міндетті түрде иә. жалғастырамыз телефон қоңырауын қабылдап үлгерейік әрі жалғастырамыз кешірім өтінемін қайырлы күн саламатсыз ба сіз тікелей эфирдесіз айта қойыңыз түркістан қаласы мхм аты жөнім мұратбекова раушан өте қуаныштымыз мәселеңізді айта сосын сосын сіздердің нелеріңіз мына тақырыптарыңыз баламды жұмсай алмаймын дейді иә иә балам бар жетінші жетінші класс оқитын сосын үшінші класс оқитын қызым бар иә иә маған кішкене көмек болсын деп мен ол екеуін жұмсаймын дұрыс әрі үйренгендері жақсы деп жұмсап жатырмын мен мхм сөйтсем менің тілімді алмайды аха енді не істемек соған сіздерден қандай көмек бар не істесем болады деп сіздерге шықтым мен дәл қазір мына экраннан сіздерді көріп отырмын сіз онда бүйте қойыңызшы жақсы бір тәрбиелеудің әдісі қазір ә, эфирдің алдына алып келе қойыңызшы балапандарыңызды мүмкін ол екеуі қазір мектепке мектепке шығарып салдым а солай ма жақсы онда сізге қажетті ақпаратты мамандарымыз беретін болады сіз экран алдынан ұзамаңыз жарай ма рахмет сізге хабарласқаныңызға жаңағы бала бір аптадан кейін бір үш күннен кейін тамағы таусылғаннан кейін аха магазиннен тамақ сатып алады жаңа керекті содан кейін пісіріп жұмыртқаны пісіріп жейтін болады Э, кішкене нанға майды батырып жейтін болады өзінің қарын ашпауды ойлайды өйткені ол мен телефонда жауап тастайды жаңағы мен бір неделеден кейін алысқа кетіп бара жатырмын бір жұмадан кейін ғана сегіз күннен кейін келемін дейді ғой содан кейін сегіз күннен кейін келгенде уже бала жаңағыдай көзі жанып еті тіріленіп өз өзіне сенімі артып сөйтеді содан кейін айтты енді мен сені мына жерде жаңағы бір лагерь бар сен басқа балаларды көр сен сол лагерьге мен сені кіргізейін дейді содан жаңағы лагерьге жібереді сөйтсе ол жерде барлық нәрсесін өзі істейтін сондай байдың балаларын <laughs> тәрбиелейтін жер екен <laughs> өзің істемесең ештеңке жоқ істемесең тамақ жоқ ол ешкім көмектеспейді ол жерде не әкесі не шешесі не туысы сондықтан балалар өз өзіне өзінің нанын өзі жаңағы еңбекпен жасап жейтін болады содан не керек бір айдың ішінде үйіне қайтып келгенде өз балаларын өзі танымай қалады сосын кейін әке шешесіне айтады мен мүгедек емеспін мен өз киімді өзім жуам, өз аяғымды өзім кием өз мектебіме өзім барам дейді сондықтан біз ата ана өзіміз баланы жұмсамай баланы жақсы көргеннің жөні осы екен деп баланың өзінің адами құқығын біз ә, алып қоямыз сондықтан баланы жұмсау ерте бастан басталады кішкене кезден жаңағы баланы ақырындап ақырындап жұмсасаңыз ол бала жұмыс істеген сайын қуанады мен істеп келдім деп сізге ә, мақтасын деп қарайды бірдеңке жұмсасаңыз оны істеп өте тамаша бәрекелді иә. біз тікелей эфирдеміз сіз оны баланы жаңағы E, және жігерлендіріп әрбір жұмысына оған e, не беріп отыруыңыз керек дұрыс жақсы деген секілді баланы жігерлендіріп отыру керек рахмет рахмет түркістандық жаңағы отанасына әпкемізге қандай бақыт бағдар бересіз сол енді ұлы қызын жұмсауда қазірге дейін тіл алмаған болса ендігі жерде тіл алып кетуі үшін қандай қадам жасау керек ана ретінде ол кісі бәлки кейде біз қазақ отбасыларында қалай өстік әкең келе жатыр дейді әкеңе айтам дейді сол тәрбиемен өстік қой мысалға сіз не айтасыз мен бұл жерде енді бұл жалғыз ә, бұл кісінің апамыздың ә, емес ә, қазір миллиондаған ә, ата ананың көкейінде экран алдында отырған ата ананың көкейінде тұрған сұрақ шығар мен бұл жерде кішкене олардың көңіл күйін түсіргім келіп тұр енді бұл кісілер бізден инструкция күтеді бір сондай бір пошагово инструкция болса или бізде бәрімізде сондай бір инструкция күтеміз яғни бірінші шақ, екінші шаг деген бір ал ондай жоқ действительно жоқ өз балаңыз өзіңіз тәрбиелеуіңіз керек ол ситуация әркімнің семьясында әртүрлі ол яғни өзіңіздің және ішкі түйсігіңізде чуйка деп айтамыз ғой соған сүйену қажет біріншіден яғни біз ол баланың қазір талқыға алмаймыз ол бала жоқ ол бала не үшін жәндегі не алмайды тіл алмайды оның ата анасының запросы қандай қай жерге жұмсап жатыр оны білмейміз иә ситуацияны білмегендіктен Э, инструкция э, негізі инструкция сұрау э, сұрамау керек деп ойлаймын не сұрамау керек емес ә, инструкция күту ол дұрыс емес өйткені біз инструкция күткен сайын біз ә, мысалы біз біреу сізге келіп табиғи түрде өсіру иә, керек даже үлкен адамдар алланың иә. берген табиғаты бойынша біз мысалы үлкен иә. адамдарда біз қазіргі неше түрлі курс марафон дегендерге қатысамыз да біз ойлаймыз біз осындай оқып алдық білім алдық енді менде бәрі керемет болады деп ойлаймыз керемет болады или болмаса жаңағы инструкция беріңізші мен осындай менде депрессия осымен чтоб бүйтіп бүйтіп мен шығып кетсем или болмаса өйстіп инструкция болса бір какой то формула или инструкция ондай действительно жоқ өйткені әркімнің ситуациясы әртүрлі и ондай э, инструкция сұрау э, жұмыс жасамайды өйткені э, әркім ол инструкция берген маманнан қашыңыз деп айтар едім өйткені ол инструкцияны қалай береді ол өз ситуациясынан береді ал сіздің ол өз сіздің ситуацияңызға сәйкес келмеуі әбден мүмкін өйткені сіз сол инструкцияны ішкі түйсігіңізге сүйеніп иә. өзіңіз жасасаңыз сол өйткені біз басты негізгі баламен қарым қатынастағы қажетті базовый потребностиді айтамыз сізге береміз яғни ол махаббат және достық қарым қатынас яғни сіз ересексіз баланың ересегі ретінде бағыт бағдар беруіңіз өте маңызды осы базаны алып сіз өзіңіздің ситуацияңыздан өз инструкцияңызды жасап алыңыз деп жауап берер едім жақсы сіздерге мынандай сұрақ енді жалқау қырсық баланы ата ана өздері жасап алу мүмкін ба әрине қандай қателіктерге ұрынып жатады ата аналар жалпы қандай қателіктер жібермеу керек жаңа өзінің баласы осындай қырсық қыңыр болмау үшін ең болмаса осы жайында айтып көрейік енді жаңағы баланы біріншіден жақсы көру керек әрине жақсы көргеннен балаға жылы сөз айту керек әрине айым күнім жаным ботам деп қателігін көріп тұрсаң да оны ақырындап айту керек баланы түсіндіру керек ойынан өткізу керек сонымен бірге баланың өзі жақсы көретін ойыншығын ойнату керек өзі жақсы көретін нәрсесін нен бірдеңке жасату керек деген секілді мысалы қыз бала қуыршақ ойнады дейік сосын кейін ойнап болған қуыршақ ой керемет мына енді мына қуыршақтарыңды жинап қойшы мына жерге жинап қойсаң қандай тамаша керемет әдемі жинайсың ғой деп баланы өстіп жігерлендіріп сол бала өзі сол кереметтігін көрсету үшін жаңағы <laughs> ойыншықтарын әп әдемі қылып жинайды сосын кейін ә, жаңағы енді мына балаға жаңағы қыз бала жөніне енді мынаған бір көйлек тігіп берейікші деп жаңағы қолына инені ұстатып мына көйлекті тігіп берейікші мына жерін бүйтейікші екеуміз бірге істейікші деп балаңызды жаңағы ол енді үлкен бала адам емес қой бірден өзі істей алатын қолына инеңізді көрсетіп міне бүйтіп тігейікші деп сен де тік мен де сен ананы тік мен мынаны тігейін деп бүйтіп бүйтіп баланы кәдімгі жұмысқа қалай өзі қуанып отырып істейтін жағдайға келтіру керек оны сен ұрсып әбден сен үлкейтіп алып сен ананы істемедің ананың баласы андай істейді мынаның баласы мындай істейді демей сіз өзі бала Э, жаңағы өзінің жақсы көрген нәрсесі секілді болып ол еңбекке қалай үйреніп қалғанын білмей қалады ұл бала да солай мысалы ұл баланы ұл э, балаша өсіру керек дейміз ғой мысалы ауылды жер болса ана қозыны қарап келші Мұна э, мына э, малдың астындағы боқты тазалашы ол кеше керемет жақсы тазалаған екенсің керемет жақсы болды деп әрбір тіктей жасаған жұмысын яғни баламызды міндетті түрде қанаттандыру үшін мақтау өйткені э, адамның жаны жақсылықты сүйеді ғой ол табиғаттың заңы өз балаңыз болса да әрбір жақсы жасаған жұмысын сіз мақтаңыз сонда ол бала екінші рет одан да жақсы жұмыс істегісі келеді содан кейін ана ә, мысалы магазиннен ә, жаңағы ұн алып келші кішкене енді қазір бұрынғыдай жиырма килограмм ұн жоқ қой бір килограмм екі килограмм ұнды бала көтереді ана бір бутылка майды мысалы алып келші мен қазір тамақ істейін деп жатырмын уақытым жоқ мен сен сен біле алып келесің ғой деп осы жақын жер егер жолдан өтпейтін болса балаға артынан қарап тұрып кішкентай бала болса соны өзіне әрбір өзі жасай алатын жұмыстың бәрін өзіне қуантып отырып жасасаңыз әрине ол бала жақсы жұмсасаңыз жасаңыз жақсы мысалы әкесі тұрып мына темекіге барып келші маған темекі әкеліп берші десе ол бала қалай болады содан кейін ойлайды мына темекі әкем жақсы көрсе мен де жақсы көріп мен бір, бір шегіп көрейін дейді жоқ ондай нәрсеге емес баланы жақсылыққа жаңағы жұмсап үйретеңіз жақсы көретін нәрсені одан кейін оны әдемілеп істеп келді ма оны әдемілеп тұрып мақтаңыз сөйтіп сөйтіп бала өзі ақырындап ақырындап шамасы үлкейген сайын үлкен жұмыс істейтін болады балам әлі жас деп аяушылықпен қарап уақытын тәрбиелеу уақытын өткізіп иә. алатын ата аналар иә, болады иә. ол жайында не дейсіздер енді баланың тәрбиесі бір күндік әңгіме емес қой сондықтан бұл мынау тоғыз жасқа дейін деп ойлаймын мен Үм. сол жасқа дейін балаңыздың миына әгі қазақта айтады ғой ә, мынау балаңды жаңағы кішкене кезде ә, құлша жұмса ә, үлкейгенде ә, жаңағы патшадай сыйла деп сондай құлша жұмсап балаңызды үйретіп содан кейін патшадай сыйлаңыз жақсы жақсы ә, жалпы міне енді қырсық бала қыңыр бала не істейміз кәдімгі алдына келген қолына түскен нәрсесімен төңкеріп үйдің ішін ә, ата анасын кейде ұрып жататында, кейде көшеде ә, тіпті қой дегенде білмейтін балалар болып жатады ә, кейде жағдайлар болып жатады ә, қонақтыққа бірге алып барып жатады сол кезде балалар төгіп шашып айғайлап ә, қой дегенде бір ата аналары мен бір отбасын көрдім ата аналары баласын жалғыз баласы әлгі жасап жатқанына ә, ұялып отырса да жалғыз баланың бетінен қақпағаны көрініп тұр да оған қой деп те айта алмайды не істемек керек қой деп айтпаған бала ертеңгі күні жаңағы ата бетінен алатын болады ата анасын жек көретін болады тіпті бірге тұрғысы келмейтін болады өйткені ол соншалықты алыстап кетеді оны сіз жақсы көрдім деп ойлайсыз оған бәрін дайындап бердіңіз бәрін бердіңіз ол жақсы көру емес ол балаңыздың өзінің адам ретінде қалыптастыра алмағаннан кейін ол бала сізді іш, ішкі сезімінде сізді жақсы көрмейді анаңыз анасы болса да мені осы күнге әкеген, осы менің шешем ғой деп ойлайды сондықтан балаңызды жаңағы жұмсап жаңағы не болса сіз онда әдісіңізді кісі өзгертіңіз сіз ұрысып жұмсайтын болсаңыз сіз жақсы сөзбен жұмсап көріңіз ақырындап ақырындап балаңыздың тілін табыңыз иә, бұл жерде қоса кеткім келгені мысалы баланы жәндегі сіз айтқандағыдай еркін қой демеу яғни бұл жерде баланы біз неге үйретеміз яғни жеке шекарасын сақтау жеке шекараны сақтауды біз өзіміз үйретеміз балаға яғни біздің жеке шекарамызды бала бұзып тұрса да яғни бізді ұрып тұр мен денем ауырып тұр бірақ баланың бетіне қақпай қой демейміз бұл кезде біз бала біз дұрыс істеп жатқан жоқпыз яғни ол бала балаға біз шекара біз өз шекарамызды көрсету арқылы баланың өз шекарасын қалыптастырамыз яғни біз ата ана бала ұрғанда кәдімгідей қой деп айту керек кесіп дұрысты дұрыс қатені қате тектеу керек мен ауырады иә. иә болды ұрма ол бала өсе келе түсінеді что шекара болады екен шекараны сақтау керек екен сосын жәндегі тілазар бала дегенде мен өзім есіме түсті менде сондай бір балалардың сондай болып өстім үйде өте қиын мен <laughs> әке, шешем енді қазір көріп жатса иә деп отырған шар. бірақтан менің әке шешем менің сол менің өйткені баланың э, жәндегі нелері темпераментіне байланысты біздің төрт темпераментіміз бар енді мен холерикпін холериктің реакциясы өзінен бұрын алдына жүреді яғни ол жендегі байыпқа келмей өз реакциясын көрсетіп үлгереді и соған ата аналар өзінің балдарының темпераментін білсе оларға жеңіл болады да иә менің балам қазір бұлқан тұлқан болады да он минуттан кейін ол бала өзінің сапа несіне сабасына түсетінін біліп отырады да и ата ана олай қатты қиналмайды ше и ә, сондай балдарды негізі а бұл жерде ең басты айта кететін нәрсем подавление яғни ә, сезімдерді бізде адамда бес базовый сезім және эмоцияларымыз бар оның ең біз қорқатын нәрсеміз бұл агрессия агрессия яғни біз агрессиядан қорқамыз ол жаман нәрсе ол вообще агрессия дұрыс емес деген бізде түсінік қалыптасқан ал керісінше не істеуіміз керек агрессия бұл агрессия деген өте керемет нәрсе өте керемет біздің базовый осы өмірдегі ең маңызды эмоциямыз сәлеметсіз ба агрессия сізбен танысқаныма қуаныштымын дейміз <laughs> ба өйткені агрессия бұл <laughs> мінезі мінезі адамнан шығады дейді ғой иә. енді бұл кісінің айтпағы дұрыс ол да агрессия ол мысалы осы өмірде выживать ету үшін яғни бізге берілген біз өзімізді сақтап қалу үшін берілген сезім яғни бес сезім бір бірімен тығыз байланысты яғни біз баламыздағы агрессияны баса берсек біз ойламаймыз агрессияны басып ана қуаныш жәнегі басқа сезімдерді тоже притупляться етеді ол сезімдер де бір сезімді басып қалғандары шығып тұрады деген жоқ агрессия бәрі бірімен байланысты яғни біз агрессия біз агрессияға қуануымыз керек и агрессияны эмоцияларды подавлять ету өте дұрыс емес балада мысалы сіз кішкентай кезінен болмайды болмайды деп подавлять еттіңіз оның салдары өте көп и ауыр и сосын кейін ол кісі жәнегі бала өскен кезде өте қиын болады өзінің эмоциясын көрсете алмайды бізде қазақта ұят болады деген тағы бір сөз бар ұят болады дегенде мысалы мераны беру білу қажет сияқты мысалы агрессияны подавлять етіп етіп мысалы жаңағы ол кішкентай кезінде мысалы подавлять еткеніңізге шыдады өйткені физически күші болмады ертең мысалы 18-20-ға келгенде уже сіздің ол балаға күшіңіз жетпейді сол кезде уже ана жиырма жылдан бері жиналып қалған агрессиясы сізге бұрқ етіп шығуы мүмкін төгілуі мүмкін ол қоғамға басқа адамдарға сол себепті просто экологично дейміз ғой бағыттап отырсақ мысалы агрессияны жәндегі спортқа беріп жәндегі кішкентай бәрібір ол баланың агрессиясы шығу керек оны подавлять ету мүлде болмайды оның ә, э, подавление, подавлениенің соңы ең э, жеңіл түрі депрессияға алып келеді өскенде сол себепті сол эмоциялармен кішкене біздің э, эфиріміздің аяқталуына бір төрт минуттай ғана уақыт қалған екен ватсап желісінен және бір сұрақ келіп тұр екен соны ә, оқып үлгерейін балам ата әжесінің қолында өскен бізді мойындай бермейді тіл алғызу қиын болып жүр көңілін ауыртпай өзімізге қалай жақындатамыз дейді мен де әжемнің қолында мен қырық күндігімен әжемнің қолында өстім ә, он он жасында он он жасында осы үлкен өзің әке шешеме келіппін ә, сол кезде ол кісілер жаңағы сөйтіп мақтап жүріп ақ мен жақсы көріп кеттім сол үйді әжесінің баласы атасының баласы өте ақылды деп өзіне жаңағы қалай тартып алғанын білмей қалдым сөйтіп жаңағы бұл әженің тәрбиесі дұрыс емес анау дұрыс емес деп балаға сен сол жақтан дұрыс тәрбие алмадың деп ұрса берсе ол бала алыстай береді сол әжесінің әжесінің ақылын алған бала бұл ақылды бала деп соны жаңағы ары қарай өмірде оны өзіне жаңағы тартып алу керек әже де ата әжесі мен кәрі енді өз балаларыңа өздерің ие болыңдар деп қоя береді ғой біздің қазақтың салты бойынша сен сол ә, әжесін тәрбиесін алған баланы сен дұрыс емессің анау дұрыс емес мынау дұрыс емес десе алыстап кетеді сондықтан сен әжесінің баласы өте ақылды біздің қамқоршымыз деп өзіңе жақындатып алуың керек <laughs> бұл жерде жаңа психология бойынша иә. айта кететін болсам қосарым Ә, мен ә, ата әжеге беріп тастауға өте қарсымын өйткені менің мен мені апамның қызы болып мен апам өсірген бұл жерде апаларды мамаларды кінәлау э, тұрғысында айтып жатқан жоқпын мен бала ретінде айтқым келеді яғни соны өз басымнан өткерген бала ретінде иә өйткені әке шешеде мысалы басқа да балалар болса ол ойлайды неге ол ойлайды бала э, аналарды больше жақсы көреді мені э, кішкене онша жақсы көрмейді сосын беріп тастаған сияқты шығар деген фантазия болады балада кішкентай сонымен өседі обида ол ол жерде прям енді океан деп айтсақ та болады <laughs> енді бұл жерде ойлаймын мен өзім өзімнің көзқарасым сіздер оған қосылуға қосылмауға имейте право мен ойлаймын бұл жерде терапиядан өту керек бұл ә, тура осы ситуацияда и ол өте қатты көмектеседі иә бірақтан ә, ол бір жағынан ойлаймын ол атаның да апаның да әке, әке шешенің де махаббатын алып өскен бала ә, прям күшті космос болады деп бәрекелді ә, енді бәленшенің баласы түгеншенің қызын қараш деп елдің баласын биік қойып балаңыздың дәрежесін кейде төмен түсіріп жататын болады кейде жағдайлар иә бізде бір екі жарым минут уақыт қалды қоштасып та үлгерейік және осы ә, ауқымды әңгімені де ә, айтып үлгерсек балаңызды ә, ешқашан біреумен салыстырмаңыз екі бала қатар мысалы менің екі балам бар ә, үлкені ақылды сен ақылсызсың деп айтпайсың анау пысық сен пысық екі баланы мүлде біреумен өйткені ол жеке тұлға екінші балаң жеке тұлға әр баланы өз тұлға ретінде өзі жалғыз балаң ретінде жаңағы қарау керек ананы да солай қарауың керек бір бірімен салыстыруға болмайды сөйтетін болса ол балада дұрыс жаңағы психолог қалыптаспайды жаңағы басқалармен салыстырмау керек сен жақсысың деп тұру керек сен істей аласың сен қолыңнан келеді сен де ағаң секілді ақылдысың деп егер айтқыңыз келсе ағаң секілді сен де ақылсың ағаң секілді сенің де қолыңнан келеді деп ананы біреуін мақтап біреуін түсіруге болмайды иә бұл жерде иә. айта кететінім фарида апамызға қосыламын бұл жерде балаға ең маңызды нәрсе бұл қабылдау қалай бар солай қабылдаған адам кейін өскенде өзі қалай бар солай қабылдай алады өйткені ә, кішкентай кезінде көп ә, критика естіген бала кейін өскенде оның ішкі өзі ішкі яғни мен өз өзімді қабылдамай өз өзімді жеп өз өзіме критика айта бастаймын өскенде сол себепті баламыз әлсіз ба кішкентай ма баяу ма жоқ өте шапшаң ба соны қалай бар солай қабылдап и бәрекелді ішкі түйсігіңізге сүйеніңіз деп айтқым жақсы рахмет ел боламын десең бесігіңде түзе дейді бесігіңдегі былдырлап жатқан балапаныңыздың салих перзент болғанын қаласаңыз ол балапаныңыз үшін ең үлкен сыйлық оның дүниеге алып келетін анасын дұрыс таңдаңыз абзалы ең көркем мінезді ибалы ұяты бар иманын серік еткен алланың барлық бұйырғандарын бұлжытпай орындайтын көркем мінезді әйел баласы болатын болса ұлыңыз да ұлықты қылыңыз да қыз, қызыңыз да қылықты болатыны ақиқат келесі эфирде жүздескенше еліміз аман ағайын тыныш болсын бата берер қарияларымыздың қатары азаймасын сәбилеріміздің төңкегісі тыныш болсын аман болайық әр қазақ менің жалғыз